مرحبا انا خالد الاحمد واليوم بدنا نحكي عن استراتيجيه الاعلام الاجتماعي من البدايه ايش من البدايه يعني من بعض امثله الاهداف هذه ها لا هي ولا الارضيه فيها آه، باورفل ايش بدي احكيها بعض امثله هذه الاهداف آه، طيب. نحكي عن امثله يلا مش مشكله مش مشكله لطيف سنباين اكشن آه، او كشركه تجاريه يلا ما في مشكله اكشن فهي آه، بالضبط ففيها نفس الخطوره لازم لا والله ضحكت لا كنت مبتسم الابتسامه الاردنيه بس اه اوكي <laughs> يلا اعمل شو الصوت اكشن اسمع مش حنخلص هيك طيب اوكي انا خايف عليك انا بضني طول الليل طيب فقره فقره يلا اوكي اعطيني فقره فقره اعطيني رساله ترحيبيه في <laughs> ايش اعطيك؟ رساله ترحيبيه